2009. La Corte Constitucional Colombiana declara el pueblo Nucac como uno de los 35 pueblos en grave riesgo de exterminio físico y cultural. Hace mucho tiempo, el pueblo Nucac vivía al noroccidente del departamento del Guaviare, Colombia. El pueblo indígena Nukak ha tenido una tradición nómada que lo mantuvo en aislamiento hasta finales del siglo XX. Por esta razón, han sido los últimos en entrar en contacto con el Estado colombiano cuando se registraron en 1989 como un pueblo nuevo. La resolución número 136 de 1993 del INCORA constituyó el resguardo indígena Nukak con un área de 632.000 hectáreas en el municipio de San José del Guaviare, reconociendo que este grupo ha utilizado las selvas del departamento como su territorio tradicional con la resolución 00056 de 1997, el resguardo se amplía con terrenos baldíos y se determina un territorio total de 954.480 hectáreas. A causa de enfrentamientos por parte de los actores armados en el conflicto colombiano, guerrilla, ejército, paramilitares y los narcotraficantes, los Nucacs han sido forzados a desplazarse a ciudades como San José del Guaviare. Los Nucacs han cambiado sus costumbres y su cultura algunos aprendieron a hablar español, se visten de modo occidental y han perdido sus prácticas tradicionales de caza, recolección de frutos y su medicina tradicional. Todo esto ha llevado a la pérdida paulatina de su identidad como pueblo indígena nómada. Actualmente, los Nukak tienen una población estimada de 615 personas, de los cuales el 30% son víctimas del conflicto armado. Han sido reducidos a 12 grupos, padeciendo una de las peores crisis humanitarias de los pueblos indígenas de Colombia. Frente a esta crítica situación se han dado distintas intervenciones y pronunciamientos de los organismos de derechos humanos del orden nacional e internacional, así como de representantes de los pueblos indígenas a nivel nacional, que se esfuerzan por garantizar la pervivencia física y cultural de los Nukak.